अरे भाई भाई अरे भाई बांदा कहीं से शो कर रहा है तो सब लोग इधर आ गए मेरे घर में ठीक है आप रिकॉल्ड करो भाई क्या यार कैंपिंग में मैं स्मोक तो करता है रिकॉल करता 5 सेकंड में smoke I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. सब कहे गामा से होता रहते हैं Thanks. ओ भाई क्या बचे हैं भाई अरे भाई को लिटरली क्या बच्चों दिया भाई कौन गिर को जब बम दे पड़तले अरे भाई एक सेकंड पहले के तो टका नहीं करते तो क्या तेल गिरा तेल गिरा तेल गिरा पहले तेल गिरा Watch आउट नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ¿Vándala no?